Hallo, in diesem Video zeige ich kurz, wie das Aufgabenabgabe-Plugin für GeoGebra in Moodle funktioniert. Äh, Klick auf Material oder Aktivität anlegen, Aufgabe hinzufügen. Das Aufgabenabgabe-Plugin für GeoGebra ist besonders geeignet für offene Aufgaben. Ja, nehmen wir den Umkreis eines Dreiecks Anweisungen für den Schüler sind, zeichne. Okay, Verfügbarkeit brauchen wir keine in dem Fall. Bei den Abgabetypen muss ich GeoGebra aktivieren. Die Datei Abgabe wähle ich ab. Texteingabe online kann ich zulassen. Zusätzlich kann der, Text, der Schüler dann einen Text eingeben äh, die GeoGebra-Vorlage für den Teilnehmer verwende ich in dem Fall elementare Geometrie. Wenn ich benutzerdefiniert verwende, dann kann ich aus GeoGebra Tube ein Material verwenden. Da kann ich dann auch die Werkzeugleiste anpassen und so weiter. In dem Fall nehmen wir elementare Geometrie. Die anderen Einstellungen sind bekannt und klick auf Speichern und Anzeigen. Ja, es gibt noch keine Abgaben, werden wir gleich eine erzeugen bin da mit einem Schüler angemeldet und wähle die Aufgabe, kann dort dann eine Abgabe hinzufügen, bekomme da mein GeoGebra-Applet angezeigt und zeichne mein Dreieck und zwei mittelsenkrechten. Schneide diese und zeichne meinen Umkreis. Okay, wir erwarten keine sinnvolle Texteingabe und Änderungen sichern. Bekomme da dann den Überblick über, das, über die Abgabe, kann mein GeoGebra Applet wieder einblenden. Es ist auch da bearbeitbar, aber das wird dann nicht gespeichert, wenn es da bearbeitet wird. Ich muss auf Lösungen bearbeiten klicken und anschließend kann ich mein Dreieck wieder bearbeiten und Änderungen sichern. Okay, bekomme dann da wieder mein GeoGebra Applet angezeigt und die Texteingabe. Als Lehrer kann ich dann hergehen und meine Abgaben anzeigen und bewerten. In dem Fall hat ein Testschüler etwas abgegeben. Klick auf Bewerten, sehe die Abgabe meines Schülers unter GeoGebra, wieder die GeoGebra-Datei und die Texteingabe, vergib meine Punkte und klick auf Änderungen sichern. Der Schüler hat dann hoffentlich schon die Bewertung, auch sichtbar ist bewertet mit 100 Punkten. Okay, das war's. Viel Spaß. Danke.